گا چیست گا یکی از شهرهای توریستی دنیاست که فقط به ما ایرانیا سرویس میده و تنها جاییه که پاسپورت ایران هنوز توش اعتبار داره بعضی از ایرانیا ممکنه حتی تا شمال هم نرفته باشن اما سالی چند بار به گا میرن و برمیگردن به گا رفتن از سنت های قدیمی ایرانیه که حتی شاعرها در ضرب المثل هم آوردن که شاعر میگه بگاه رفته را تدبیر نیست هم پیش اومده بعضی از هموطنهای عزیزمون به گاه رفتن و بر نگشتن همونجا اقامت دائم گرفتن انقدر خوش گذشته از تردد زیاد به گاه پرهیز کنید چون ممکنه مثل این هواپیمای اوکراین به گاه برید و بر نگردید